Umpamalah kejar separa tergambar Diadaptasi arah tuju mengikut rada Tersebar derita hilaf secara menular Lidah ku ku hanya bicara dalam tersiap Karah timbang meluput surat lungkai depaut Dambat tampak berlembut selu sifat berkaut Sarang lubuk tempua, pula medan bermula Kalau muncul malpetakaf nanti-nanti akrasia Aku cuba melangkah jalan tergambar Diadaptasi arah tuju mengikut rada Sesiap bateri tak hilaf, sarap menular Lidah kokoh hanya bicara dalam tersia Denyutan nari mula beraksi Setara tinggi injusi, strategi diri Keluhan tafsir, nafas integriti Dalam kiam kelubuk penuhi misteri Suah keboyo pecah ruyun dari bentung Siang burung siulan tu lalami relung Kalam bertalamu sebut setirai melengkung Kabus menyikap tingkap perahu mula berdayung Terbang malam kejar para tergambar Ia datang siar tujuh mengikut rada, Tersebar derita hilaf sara menular Tidak ku kaku hanya bicara dalam tersiar Aku cuba malam kecaras para tergambar Ia datang siar tujuh mengikut rada, Tersebar derita hilaf sara menular Lidah kokak kau hanya bicara dalam tersia Siram masa kulit hangus bermana Ini bapa nyawa pena akhir di rongga Mesti benua tiada tujuan halam mata Aku yang dapat keluh kesah titi beraga Daki ku daki namu pijat tapak kaki bumi Insan ni bahagia di saat sejum hanya mimpi Ada di dalam atau luar tenang masih lagi Sepertinya ayah berkicau di waktu pagi Nusuh panca indah emosi jiwa berseluruh Nafsu dipuja misal hasil diri ku rapuh Dahulu selalu mengendari tunduk pada yang teguh Apa bahari yang dikerja dan juga masyur Seruan omul lantas sama takbir Lambang imam makrifat Allah yang satu Wahal aku ketepikan tuk utama yang zahir Aku menjiwa dihibah hanya satu yang dituju Aku cuba malah kejar para tergambar dia tak siar tuju mengikut rada. Tersebar derita hilaf sara menular Tidak kekaku hanya bicara dalam tersiar Aku cuba malah kejar para tergambar Siar atas siar tujuh mengikut rada Tersebar derita hilaf sara menular tidak aku hanya bicara dalam tersiap Dari sini ikhlas sambal memohon keampunan Agar esok lusa perginya tanpa kempunan Dilakukan atas tujuan dan kemampuan Hitam putih pelbagai jalan serta haluan Apa yang berlaku kini yang bagai mimpi Sudah terlalu banyak yang telah pergi Cerita ini telah menjadi semakin ngeri Seharian pastinya ada yang disemadi Panji darurat sudah mula berkibaran Adakah ini sebagai tanda kekalahan Kesedihan akan meratap dalam kepiluan Lidah kesana sana dengan berbekalkan kemewahan Dikira berapa lama lagi dengan aksara Adakah kita semua dalam fasa akhir dunia Mungkinkah juga akan tiba kebebasan dia Yang akan berkucar kacikan rumah manusia Cuba melangkah kejar separa tergambar Tiada datang siar tujuh mengikut radar Kesebar derita hilaf sara menular Lidah ku kau hanya bicara dalam tersia Aku cuba melangkah kejar separa tergambar tiada tasiarah tuju mengikut rada Tersebar derita hilaf syarat menula. Tidak ku kaku hanya bicara dalam tersia Aku cuba melangkah kejar para tergambar Tersebar derita hilaf syarat menula. Aku cuba melangkah cara separa tergambar Diadaptasi arah tuju mengikut rada Tersebar derita hilaf syarat menula. Lidah ku kaku hanya bicara dalam tersiap